Добрый день. На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Почему нельзя клясться? Ну, я думаю, что в духовной жизни нельзя руководствоваться э, категоричностями, крайностями. Вот. Можно, нельзя. Э, ну, э, Еве Господь сказал, нельзя есть плода чем закончилось, сами знаете, да. Поэтому, если мы ставим себе какие-то границы в рамках «нельзя-нельзя», то мы всегда, как та Ева, будем стремиться к тому, что нельзя. Ну, как апостол Павел сказал, все мне можно, но не все полезно. Можно, но не всегда это приводит к хорошему результату. Вот тут, в частности, э, об этом у нас апостол Иаков говорил. Прежде всего, братья, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой, но да будет в вас, да, да, нет, нет, дабы вам не попасть под осуждение. На самом деле, все формы клятв, они сверх придумали того, что наложил на нас Господь, и вот в части определением своим апостол сказал, «Скажи «да», пускай твое слово будет «да». Или скажи «нет», и твое слово будет «нет». Помните, есть такое э, понятие «разгильдяй». Да? Раньше у купцов русских считалось слово купеческое без клятв, без ничего. Это просто слово. И если вдруг купец нарушал свое слово, его изгоняли из гильдии, и он становился разгильдяем. Разгильдяем становится всякий человек, который нарушает а, данное слово. Данное слово, оно заставляет человека быть рабом своего слова. Поэтому даже если ты не клянешься, а просто говоришь свои слова, всегда думай, что в конце пути тебя ждет. Каждое слово, оно может быть, конечно, всякое. Э, всякое мое желание, оно может не осуществиться. Это факт. Но если ты уже подтвердил свое слово обещанием, в частности, вот бывают обеты Богу, да, даже в Ветхом Завете, в Второзаконии, есть э, строчка, которая говорит, Богу обеты данные исполняй. Не исполненный обет Богу, Будете его осуждение. Поэтому клясться или не клясться, ну, смотрите сами. Все мне можно, но не все полезно. Лучше, взвешивая слова, говорить «да», «да» и делать «да». Или «нет», «нет» и делать «нет». Аминь.